از کجا چند دکا؟ از کجا؟ سه هفته. سه هفته؟ سازو چی؟ پیوز. پیوز چی اکا پیوز؟ پیوز سه هفته. سه هفته. پیوز چند دکا پیوز؟ سه و نیم. سه و نیم. سبزی چند شد سبزی؟ چهار کیلو شده چهار کیلو ده؟ پنج کیلو هم میشه با؟ هشتاد پنج سه بی چند شد؟ کلور کسکا چند شد کسکا؟ سلام علیکم تو تنجا مردم آقا؟ سه سه هشتاد بودم یاد چی؟ سه بینیم سا؟ सब्जी छाँसी तक छोर किलो दह सुन बेहतरीन सब्जी में बारे छोर किलो दह सुन पाँच किलो समय से वाह मेशा अच्छी बंद मेशा बियो लेकर हमने बियो बच्चा छोर किलो दह सुन सब्जी Birinci yubilea. Şansı değil, yubilea. Şansım şey. Dozah sonu. Dozah sonu. Baba milad. Di, akjoy. Birinci kalkuza bu. Kalkuza bu. Toş, toşlo bu. O toşlo bu da, soy toşlo bu da. E gamnes. İşçi. ишам ҳам 12 аст моҳам 3 та яхелан бис ҳар 3 яхе ишам 12 аст юбилей о я да тона аст агар касе дош аша номро ман бугам ҷан чи чи номро қабл не накард на 35 аҳа 31 аҳа 53 51 аҳа содина дар кор боша дар кор боша занг зана дар сафкаш аст дар сафкаш момила мекунем мемин дора офи ин бринч чанд ши бринч қазақ халтық да ҳай наҳонин бигира ака ده نیم نیم نه نیم شام ایش چی ده سومون مرجون مرجون ده سومون یه مامون ارخ نه نیم وقت زد نه یوبله را یوزده نیم ایش یوبله یوزده نیم یو یوزده نیم یوزده هم شام ایش اک جای یا اون توش رو بو هستی توش رو بو توش رو بو شما اک جای نکا مخ ما اتفاقی متفاق اتفاق داشتیم آه سوز بیا بچه برین جرزا که بیا دخانی بیا <laughs> aka bu guruch qancha bo'ldi to'qqiz so'm bo'ldi to'qqiz so'm qayerda guruchi bu toshrobodning guruchi toshrobodniki qasam bular qancha bular hammasi bir xil guruch qayerniki qanaqa bu bu qizil qiltiqmi ha qizil qiltiq bu ham qizil qiltiq ha yaxshi bunisi qancha dedingiz hammasi bir xil to'qqiz so'm to'qqiz so'm toshrobodga ай bo'ladi dovozdaning и Jubile юбилей я где Jinikul? İşçi boyu hoci? Ama şey de Ya ama jubileye? Ama çok da hel şey jubileye. Ha domaş? Yavuz da hanım kumaş. Nena. İş o zanim sım jubile? Aycesin ama ama şey bilince. Ya oh. mı jubile hamaş? İş şans mı? Yavuz da hanım mı? Yavuz da hanım. чем баки он аё ду дига хела я яга яга я як ту ду сат кило а бринжи жини кула о ано чан шида ка як нава як нава чан литра и да литра пахта а асад нава чан и симичка чи яка симичка нава пас а як сад нава пас 95 5 сомон чанд литра 4 4 5 литра деса кило кило литри чанд қадам броя 98 нест 95 сом ишчи 90 90 сом иёшчи 90 сом 90 сом ای روغن ها چند شد روغن ها؟ سمان هستم دوز پنجه این چند شد این روغن؟ نه نه پنج شد نه پنج شد؟ نه پنج شد این روغن ها ایش چی؟ یا که نوات سمانی هم این نوات سمانی این مصابه که خدمون ها چکر هایی؟ مصابه که نوات سمانی؟ آه برای چکا میره کنی؟ کلوش بیستی هست کلوش بیستی هست این چند تره که؟ چهار 4 پانصد 500 نوت سون چهار بیست آها این میداش چی؟ دو ششصد دو 600 کیلوش 57 سوم این روغن کلخوزه بود دو و دو صد و پنجاه هست پنجاه سوم یک نهصد ایش چی سومون آیا؟ ایش پنجاه سوم زلاتای کرونا چهار کیلو ای چهار بسده مکه چهار سومون هفته دیرم هست چهار سومون هفته دیرم یه هر سه شخیل هست نه اینایش پنج سومون ایش پنج سومون ایش فرق داره؟ اردی مایده شایی اردی مایده شایی ایش چند سوم؟ ایش پنج سومون ایش پنج سومون ایش چهاری نیم چهار هفته چهار هفته ایش چی؟ شش سومون ایش چی باشه؟ جرمه را بختگی هم اکرد چش دامونه؟ یا نابهتش را داریم پنس ما یا مکه؟ آه ایش چانس پنس هم؟ آه ایش پنس ما ای کرمو چی؟ کرمو دو دفس هم ایش چی؟ ایش هفت سمون هفت سمون ایش چانس موشا؟ موشا هم دفس را اکرد ای قطعه او چی فرد داره ای؟ ایش برای مرای ای قطعه او هر دیش برای چوجه и барои мурғ инаи барои мурғ иша и ҳардаш барои чуҷа а чуҷао қимат мешавад биринчи биринчи чи аи қизилқилтақа нолна чанд сомай нӯҳ сомо и макко чанд шид килош ё чоринимсуми шумо савдо мешава уошам чоринимсум یا 480 دقیقه این حدش 480 ها мо чанд шид гандам гандумо панмяк ҳама шуштаги панма чорҳаштодиам дорем и ҳамисола навад нимча бигири чорҳаштод ҳамисола ҳамисола нав панҷ сомон а бисёртар бигира чанде метӣ бисёртар бигира ка ягон дина мегзарем и шӣ कुसम ये गांधी मैग जो है गांधी मैग जो है जिनीकोट सलामकुम arpa ya? Cao, cao. Çarşı değil cao. Çora açtı da kalın çabuk. Çora açtı. Ama şeyden mi? 480 یادم 480 جاو کاش بوده برای کار محمد